Salut à tous, ici Carboom, bienvenue sur cette partie de cette petite vidéo de Team Fortress 2. Alors on va faire un petit jeu, enfin je vais faire un petit jeu que j'appelle personnellement euh, cache-cache avec les spies. Le principe est simple, je prends une classe qui est traquée par les spies, il n'y a pas d'autre mot. Et le but en fait c'est de voir donc euh, si euh, je me fais plus tuer par les spies ou si c'est moi qui tue plus de spies. Donc voilà, je ferai un petit compteur du nombre de, kills et de morts, sachant que les classes que je prendrai seront fortement ciblées par les spies. Je précise donc que je jouerai, a priori, soit Medic, soit sniper. Donc voilà, deux classes qui sont fortement traquées par, euh, par les joueurs qui prennent spy. De toute façon, quand on prend Medic, on se fait un peu traquer par tout le monde, on est tel une immense cible euh, avec un superbe doigt d'honneur euh, peint au plein milieu. Enfin, j'ai un peu l'impression, hein, vu comment les gens essaient tous de me tuer. Ok, on va y aller. Donc comme vous devez le voir, j'ai pris Roi de la Colline tout simplement parce que c'est déjà là que j'aurai probablement plus de confrontations avec des spies. Euh, surtout si je prends Medic. Et aussi tout simplement parce que c'est mon mode de jeu préféré, c'est celui qui est le plus fandard, celui où on n'a pas à courir pendant 20 minutes pour trouver des, gens à taper. Ça va, généralement vous courez 2 minutes et c'est bon. <laughs> on est parti pour la première manche, qui va durer 25 secondes visiblement, mais c'est pas grave. Allez. Bon. <laughs> C'est un début de partie comme un autre, ma foi. <laughs> Allez, on va dire que c'est un bon signe. <laughs> Ça, commence les meilleurs augures. Ah, voilà. Et comme vous le voyez, il y a des spies dans les deux camps. Ouh, il y a du monde en plus dans les deux côtés. Un copain médic. Allez. Ah oui, oui, c'est vrai que je lag un petit peu, malheureusement. Faut espérer... Ah oui, d'ailleurs, j'avais vu la dernière fois, j'ai l'impression que lag n'apparaît pas pendant la capture, c'est assez rigolo. Le seul truc un peu contraignant, c'est que je dois changer de souris, quoi, pour jouer, mais à part ça... Euh, Ah, et un point pour les spies. Hmm, même pas 15 secondes. <laughs> Ah, je sens que ça va, être, ça être sanglant cette partie. Bon, le spy nous trouve dans les 15 secondes pour premier point. On va tâcher de, de réduire l'écart. <laughs> je veux pas me faire taper <laughs> ah, Bon, euh, avis à tous ceux qui jouent à Team Fortress 2, si vous n'aimez pas vous faire taper par des spies, ne prenez pas Medic. Ah bah, je crois que c'est moi en plus, celle-là. Oh mais oh, tu veux quoi, tu le scout Oh, un pyro de presse, ça serait pas une bonne idée, ça. Oh, monter l'ubercharge. charge. il attaque lui aussi. Bon, enfin, le spy est mort, mais je crois pas avoir joué un rôle dedans, donc je ne pense pas que ça compte comme un point. Si vraiment j'arrive pas à en tuer, je pense que je commencerai à compter comme des points, mais pour l'instant, voilà, on va dire que ça compte pas trop. C'est un, un des nôtres, ouais, c'est un des nôtres. Ouh Allez. Ouh, j'ai vu un truc invisible. Ah, je suis en feu, je crois. Oh, pailleron, pailleron. Ah, ça brûle. Ça brûle, ça brûle. Aïe, aïe. C'est où, c'est où les soins Les soins Les soins yeah ah, mais, j'étais dessus. Oh. Mais regarde-moi ça, j'étais dessus d'où je suis mort avant, quoi. Bon, hein, bon c'est pas grave. Ah, il était là, distributeur. Putain, si j'avais su. Bon, c'est pas grave. Allez. Déjà Donc. Bon, bah plus que 30 secondes, allez. Ça va, pour l'instant, notre équipe gère bien. Ok, ça va, plus de fun. Yes C'était quoi ça Allez, tout le monde qui appelle le médic. Médic Ouh, des médic ennemi. Oh mais... Oh, les scouts. Ah, ils sont relous ceux-là parce qu'ils t'attaquent en sautant partout, t'arrives même pas à les toucher. Alors euh, oui, les, les, les, ennemis qui discutent stratégie sur le canal euh, public, bon, je ne dirais rien, je, je moi je jamais à faire des canaux privés, <laughs> enfin des canaux d'équipe, etc. parce que je sais pas comment faire mais je m'en fous. C'est un des autres ça, c'est un des autres, c'est un des autres, allez, on éteint le feu. Ah. Aïe, je, me fais taper, mais je sais même pas par qui déjà. Allez hop. Nettoyage. Ouh, deux spies de notre équipe. J'espère que c'est la même de l'autre côté. Ça rendra le jeu plus marrant. Bon, on pour l'instant 1-0 pour, pour le spy. Hein, euh. on va voir si ça va changer à l'avenir. S'il n'y a pas de spy dans l'équipe ennemie, ça va être assez compliqué. <laughs> Recharge tape le scout, tape le scout. il me tape Ah mon dieu, c'est pas bon signe quand le mec explose devant toi. Alors, oh la vache, ça tout s'est passé en un instant, je me suis pris une roquette par le mec et mon pote Spy l'a poignardé derrière. C'est joli. <laughs> Je n'ai pas encore prévu de comptage de points de cette manière-là pour l'instant. <laughs> On verra si la situation s'y prête davantage après. Allez. Ah. Oui, j'arrive. Bah zut. Euh. Pas bon signe ça. Non, je peux pas l'enlever. Oh Je, l'ai vu Je t'ai vu, Sagouin Ce scout n'est... Ah C'était un ingénieur. J'ai cru que c'était un spy. Ah, généralement, quand je m'envole comme ça, c'est généralement parce que je suis poignardé dans le dos. <laughs> ah, mais j'ai vu le spy invisible et puis j'ai vu un truc invisible tomber, je sais pas. Enfin, bon, en même temps. Euh. Oui, alors aussi, conseil pour les spies, quand vous êtes invisible, ne vous foutez pas devant un qui tire, vous avez pas le nombre de spies invisibles que j'ai vu crever comme ça. Ah, lag. C'est... Assez exceptionnel. Aïe. Mais, mais, mais, par quoi Sérieusement Je croyais être foutu hors de portée. Bon, d'accord, ils sont mis à côté du... Oh, un oh, oh, oh, spy ennemi. Et il a une grosse banane sur la tête ou je ne sais quoi. Ok, c'est lui qu'il faut que je, que je cible. Allez, hop hop. Ok. Allez, voilà, je suis un peu plus agressif. alors oui, il y en a plein qui diront que je suis beaucoup mort là pour un début de partie. <laughs> Mais bon. Alors, où est-il Je l'ai vu par là. Ah Ah zut, je l'ai raté. Oui, c'est bien, bien une banane. C'est bien une banane. Ah. allez, deux grosses cibles de spy, côte à trois grosses cibles de spy. Alors là, si le spy vient pas nous, chercher, c'est que c'est pas un vrai spy. Ah Des moments de mai. Ah, oh, de critique, allez vous faire voir. En plus, c'est le même euh, soldier que tout à l'heure. Allons-y. que le spy a dû repopper. oh, mais t'arrêtes de crever dès que j'arrive Attends, euh, tu me le refais encore une fois, je me compte un point, parce que là, franchement, tu m'aides pas. Hein. Et toi, arrête de te blesser comme ça, qu'est-ce que tu fous euh, Ok. Euh, je pense pas, moi. Hein. Ah. le feu et merde Mais c'est... D'accord. Ah, <laughs> battle de Medic. Bon, c'était rapide. Ouh, je crois que c'est un heavy qui est mort par spy celui-là. envie de tomber comme ça, euh, c'est pas... il s'est pas pris une petite seringue. Hein. Oh, Ah, le lag quand tu te déplaces, ça pardonne pas. Ah, d'accord, en fait, la banane, je crois qu'il est passé en mode soldier. Ah, j'espère qu'il reste un spy de l'autre côté, quand même. Alors, le médic est amoché, ici. Voilà. Euh, Pyro de la lag, merci, euh, c'est gentil. Ouf Voilà. Bon allez, que là se calme un peu parce que là ça devient dur de jouer quand même. Ouh, ouh, ouh, ouh, le spy Le spy Il Il est où Il est où Il est là Il est là Oh non Oh oui, il est mort juste Bon, je me contente moi parce que là, quand même, quoi. Les gens, quand même, là. Quand même, j'étais en train de tirer dessus, après j'ai un lag et il est mort. Et moi, je dis, je piétine son cadavre. <laughs> Au passage, je précise, euh, dans, de par mon expérience, il m'a été beaucoup plus facile de tuer des spies avec un médic qu'avec un sniper. Franchement. Ça m'est arrivé de tuer des spies avec un sniper, mais généralement c'est parce que les mecs étaient en train de se déguiser, qu'ils bougeaient pas, qu'ils étaient bien immobiles, et moi, bah, bim Headshot, ou alors un tir chargé, Enfin voilà, mais euh, avec un médic, euh, c'est plus souvent arrivé, c'était plus tendu aussi, parce que tu vois le machin t'arriver dessus avec son couteau, toi t'as soit ta soit ton pistolet à seringue, tu flippes un peu quand même. Hein. <laughs> Mais c'est plus rigolo quand même, quand tu réussis. Oh, charge utile. Bon, il y a moins de, de spy sur ce genre de truc, mais... On va bien voir. Hmm. Ah oui, je suis en rouge, donc je défends. Donc effectivement, être sniper, peut attirer les ennemis. Pourquoi ils sont que trois en face Les pauvres Donc voilà, là en sniper, déjà, j'attirerai... J'ai mes chances d'attirer des spies. Alors, les types des spies. Alors, salut Alors ça c'est un ingénieur, je crois. Ouais ouais, c'est un ingénieur. Bon, pas de spy de l'autre côté pour l'instant. Ça va peut-être arriver après. Ah, ça y est, ils sont du monde en face. Alors, va-t-il y avoir des spikes à descendre Ah, oh, Oh, je l'ai eu, non Bon, être à 15 scouts avec un sniper, c'est une idée très très conne. Eh, eh, est-ce que c'était pas un spy, ça eh. C'est quoi qui me tire dessus Punaise. Ce, ce, petit machin, tu le sais, le, le petit truc pour t'insulter. Ok, il la joue vraiment bourrine, donc c'est plein de soldats et de, de heavy, apparemment de spy. Allons-y, allons-y, allons-y. Wow, wow, wow, qu'est-ce que c'était que ce truc Je vais faire une exception. Je vais prendre Heavy pour rester dans les classes euh, largement ciblées par les... par les snipers. Oh, va te faire voir, d'où t'as un truc critique, qu'est-ce qui me tire dessus, mais t'as sur le vies un petit moment, et histoire de d'aider à nettoyer, parce que là, franchement, sniper... Euh, ah, je peux pas faire grand-chose. C'est parti. Ah, allez vous faire voir Recule, recule, casse-toi, casse-toi. Va dire foutre. Ah, mieux, c'est passé, c'est passé, c'est passé, ça passe, allez vous faire voir. Ça passe, ça passe, ça passe. Ah, je suis mort juste avant, la punaise. Ouf. Bon, certains auront remarqué, je fais un petit peu plus de kill en heavy. <laughs> Alors, de ce côté-là, qu'est-ce que je vais prendre euh, Ouais, les vies, je sais que je vais largement me faire cibler par des spies euh, en tant que vies de ce côté-là. La question c'est, vais-je réussir à tuer autant de spies Et eh bah ben voilà, t'étais où toi alors, euh, la partie d'avant Pourquoi il n'y avait pas de spy dans, dans l'équipe bleue, la partie d'avant Hein Cette insulte. Je change de classe, je me fais tuer par la classe précédente. Cette insulte, quoi. Je veux dire, en plus, le Heavy est la seule classe qui ne peut pas être one shot, enfin, se faire en un seul headshot. Ah, mais tu veux quoi Tu veux quoi mais, ah, mais, mais vos mères Laissez-moi jouer Ah, oh, en hypercharge. Et allez pour le spawn kill, allez, sinon c'est pas drôle. Dégage, toi Dégage ah. Allez, tous voir. Ah. C'était quoi Sérieusement eh, De cette distance Ouais, pourquoi pas, hein, Qui suis-je pour me plaindre ah, Celui qui vient de se faire crever ah, c'est drôle. Euh, allons-y. Ah, mais lui, je sais pas où il a eu son lance plan mais punaise, il est craqué. Dégage

Toi dégage. Toi tu dégages. Allez, c'est ça, rentre chez ta mère. Euh, vous je un Je veux un médic Tu vas manger un médic. Allez vous faire foutre Punaise de, sagouin qui balance une Uber. Bon, en fait, je me fais beaucoup tuer, mais par aucun spy, en fait. Je, crois que je me fais tuer par à peu près toutes les classes possibles, sauf ça. non, j'exagère, mais bon, quand même, Je veux dire, je suis quand même... Je, je suis quand même connecté pour me friter avec des spies, et puis il y en a pas. <laughs> Il y en a pas. Bon, toi, t'arrêtes de faire chier un peu. Alors, hein Creveur. Mais... C'est Mitrailleuse, hein, elle te fout pas la paix Crève Crève Ah ça <laughs> reste sur l'image. Bon, allez, on va tenter de, changer un peu le score parce que bon, pour l'instant, on est toujours à 1 partout. <laughs> bon, franchement, blague à part, je pense que je les très pas mal histoire que ça ait un peu de sens. Ouh, Sweet Alors, Sweet Une map à sniper, celle-ci. Franchement, c'est une, une map où, franchement, vous jouez en sniper, vous allez bien vous amuser. Et vous jouez n'importe quelle classe, vous allez bien vous amuser aussi, puisque passer une certaine zone, euh, enfin, une fois que vous êtes bien au, beau milieu de la map, euh, c'est la fête, hein. tout le monde se tire joyeusement dessus, et les snipers ne peuvent pas trop vous atteindre une fois au centre. Par contre, tout autour, les snipers vont se faire des duels entre eux, et évidemment, qui dit sniper qui se font des duels entre eux veut dire spy pour interférer. Et au passage, c'est même une map où ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des spies qui font du spawn kill. C'était juste joyeux. Je veux dire, tu sors, tu vois un scout qui arrive vers toi, tu dis ouais, ok, salut copain, et puis bim, poignard dans le dos. Ouh, il y a des armes laser là. Alors, allons-y avec un sniper. Ah, ça y est, l'Espagne est revenu dans la course. Voilà. Bon, peut-être pouvoir continuer ce match de Spy. Donc 2-1 pour le Spy. Boum <laughs> Ce double kill de sniper Ce double kill <laughs> Oh putain je, le tue, je me fais clouer juste après. Elle est belle celle-là. Ah oui, c'est vrai que ça c'est une astuce des spies, c'est de se déguiser en ennemi spy. Tout simplement parce qu'ils ont la même façon de bouger, ils ont la même arme. Ah, bah, la souris qui coince, c'est pas pratique. T'as voulu faire quoi, Michel Et je suis bête. Bon, ça j'ai été penché. Oh, il y a une fois, oh, je me souviens, j'étais enflammé. Et en arrivant, enfin, je fonce à mon camp pour me soigner, et je franchis la porte de mon corps de mourir des dégâts de feu. Je vous laisse imaginer l'aspect traumatisant pour mes coéquipiers, tu vois ton petit qui revient comme ça et qui crève complètement en flammes. C'est quand même une vue euh, assez chouette, on va dire. Ah, ta race, il me traque en plus, ce sagouin. Putain, il commence à faire chier, Gail. Oh, ah, il est relou celui-là, punaise, il fait exprès de m'embêter parce que je suis sniper. Attends, je en héros, tu t'approcheras même pas. Allez, viens. Ah, tue-le, tue-le. Allez, il est mort là, merde. Non, franchement, si, ce mec, Moon, me refout une mort, je passe pas héros. Parce que un moment, ça va bien, mais là, je peux même plus euh, m'amuser à traquer des snipes, des spies, etc. Il, il, est toujours là pour me tirer dessus, pour me taper dessus. Ok, euh, ok, ok, ok. Comment ça me gonfler celui-là Alors, déjà je, connais son terrain de chasse à force de me faire buter euh, par, ce même mec. Tant de lui de lui rendre la politesse. Ok, t'es là. Allez, viens. Allez, viens. Viens qu'on rigole. Oh, très joli. Alors les scouts Alors les scouts On aime bien jouer de près, hein On aime bien la première ligne Hein Ouh Qu'est-ce qu'il ça fait du bien Ouh ça ça des foules Alors les gens qui aiment bien jouer scout, vous connaissez pas votre propre bête noire Mais c'est pas pyro la bête noire du scout hein hein T'aimes bien la jouer de près hein <laughs> T'as voulu prendre de soins gamin Ah zut, euh, un démoman. Ah, c'est un spray qui m'a tué. Bon ben, un point de plus pour le spike, bravo. Alors, où est notre bonne amie Notre très bonne... Salut copain Ah oui, sujet de toi, t'as raison, c'est bien meilleur comme ça. Oh mais je l'ai mis en feu Ah merci. Mais... Ouh, il a réussi à m'en mettre une 1 quand même. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas compté, tout à l'heure j'ai buté un spy. Aïe Wow Yes Alors, j'ai mon... je jeu planter, je crois que c'est à cause de la capture. En tout cas, bref, euh, on va finir donc euh, là-dessus. Euh, <laughs> bonne soirée à tous, à plus, et puis à bientôt pour une prochaine partie où j'espère il y aura un peu plus de spy et un peu plus de danger, et de compète. Et peut-être plus de qualité de ma part. <laughs> Allez, bonne soirée à tous, ciao